aldugu Podemoseko bozera malea, Euskal Autonomia Arkidegoan, handeka larria egunon. hon. Kaixo, egun hon. Mas pais e, eh, zuena intzinako kide inigo errejonek idatzen duen indarra azaroko hauteskundetan bizkaian aurkezteak zer eragin izango duen zuengan, hori dagoeneko egin duzu kalkuloa. Ez kalkula oraindik eh, ez du egin zezaiaga jakitea, lezaurretik zer eragina izango duen e, are orain gainera ez dugu ezagutzen zein zarrenda zeinak izango diren e, Nola nahi ere, bueno, pues, e, inkesta batzuk egon badaude eta hortik, bueno, interpretazio berrikuspen bat, bai, inaldugula uste dut eta, bueno, guztek eragina izango du, bai, ezkerreko espazio guztixan. Eta, bestaldetik nola, bueno, daukagun, ba, lege bat, lege berezia, don, don legea, bueno, pues, eragin hori batek daki eta zeinen, eh, zeinek izango direne eh, ondorio horiek, ze, bueno, prinsipios ezkerreko espazioan igual, mugimendu askorik ez da, ez da egongo, baina, bueno, pues, eh, legearen eh, arabera behar bada beste alderdi batit e, zerleku bat e, ematea. Nola nahi ere, bueno, jakin Nori, nori, zango litzateke alderdi popularari? Balike, balike alderdi popularari Orduan, bueno, zentzorretan e, adierazgarria da ezatea, bueno, pues, e, bloke progresista, ba, ez e, asmoa eta bestaldetik hemen bizkaien ikusten du. Eta bestaldetik, bueno, oso adierazgarria litzateke, esan bezala, ezagutu arte, bueno, e, nortzuk diren, hautagaitza e, horretan, bai, doazena, baina bizkaiatik bakarrik e, aurkeztea guk argi daukagu gure proiektua kokatzen da alduguren proiektua kokatzen da Euskadin eta bueno gure proiektua aurkeztuko ditugu aurkeztuko izkiegu herritarrei e, pasaren e, hautezkunetan egin genuen e, eta, bueno, pues, bestek e, azaldu beharko dute zein den hmm. proiektua Euskadirako edo zenolako programa eramaten duten bai kongreso eta senatura, bueno, Euskadiren abotza, beharrak, herritarren beharrak e, defendatzeko. Hmm. Bizkaetik bakarik egitea, prinsipios, e, zaila dirudi zure adirezpenetatik eh, ulertu behar da Podemoseko zuzendaritza bat baita negozitekeen sensibilitate errejonistak ere ez duela ulertzen errejonen erabakia? Beitu, e, beti egon dira etiketa batzuk eta beti gure erantzuna beti izan da berbera eta jarraitzen dugu errepikatzen gu alduren e, zuzendaritza gara eta zentzurretan daukagun oso argi zein den gure, gure proiektuan eta esan bezala zein den gure proiektua Euskadin eta baita ere zein den gure proiektua estaturako. Orduan e, etiketak etiketa bai, guk e, egin duguna osnarketa hori da mm, alde batetik normaltasun hartzen hartzen du erabakia, beste a, alderdi politiko bat aurkezten baldin ba e, hauteskundetara mm, normaltasunez ikusten dugu, baina bestaldetik esan bezala gu zaila edo zailtasun daukagu ulertzeko zein den arrazoia bakarrik e, hemen bizkaiatik e, aurkestea. Hmm. Hori esan da, bueno, pues jarretuko dugu normaltasunez hartzen eta errespetua, ze beste alderdi politiko bat, egongo da, egongo e, ziurrazko urrengo tezkundetan hemen bizkaetik eta bueno, pues, leia, leia bezala e, hartuko dugu eta bueno, proposamenak ezagutu arte, uren programa ezagutu arte bueno, pues, zain, baina hortik aurrera esan bezala gu daukagu gure lentasuna eta gure lentasuna da gure gure tezkunde kanpaina prestatzea Unidas e, Podemoseko botu emaleak mobilizazuta ikusten dituzu azarroren amarrerako? Uste dugu, baietz, uste dugu, bueno, azieran egon da e, bueno, aserre azarkutsu bat, aserre pitxin bat, baina gero eta mobilizazio gehiago ba, ikusten du gure, bai gure militantzian, gero, bueno, boto, boto maiak zaila da oraindik e, ere ikustea zenolako e, partizipazioa eongo den, baina, bueno, gabe, azken finean, bueno, hauteskunde hauek, e, hauteskunde, hauteskundeak errepikatzea, printzipioz, ona ez da, eta politikaren porrota izan zela guztiok konartu behar dugu eta herritarren azerre hori e, dugu baina nola nahi ere bueno hauteskunde berriak egongo egongo dira eta zentzurretan gu mm, uste dugu herritarrek bozkatu eta eta egongo dira egongo gara animatzen e, bozkatzera ze berriro ere bai e, gauza batzuk jokoan egongo dira eta duela bueno apileko hauteskundetan bezala berriro ere izango dugu bueno pues e, arrisku hori ezta da, da eskumak egotea gobernatzen ultraeskundarrekin gainera gobernatzen estatuan eta hori guretzat oso oso kezkagarria da eta gure eskaintza berri ere egingo diegu herritarrei. Ekuok elkarrekin podemosekin batera udaleta foru erakundeetan lortu zituen ordezkariek koalizioarekin jarraituko duten bermerik badaukazue edo estatu mailako etenak kolokan jarri ditzake dauzkazuen parlamentario batzarkide eta zinegotzi taldeak. Ez, da hori gure espazio elkarrekin Podemos koalizioa hemen Euskadin daukagu instituzio desberdinetan zuk esan duzun bezala legeltzarrean eta beste instituzioetan daukagun akordioa hori zosu zendoa da, gure espazioa oso ezaguna eta zentzurretan, bueno, kubradeak eta beti, bueno, eh, errespetu guztiarekin esango dut, baina akordeak bere erabakiak hartu du eta hauteskunde horrengo hauteskundetara dute aurkeztuko eta zentzuretan horrek esan nahi du elkarrekin Podemosen espazioa daukagun espazioa baita ere kargu publikoak mantenduko mantenduko direla eta gure kolaborazioa ona den kolaborazio hori mantenduko dugula etorkizunean bai. Hmm. E, Unidas Podemosekin koalizioa egiteko bueno, izan dituen eragozpenen zerrenda entzun genion atzo berriro Pedro Sánchez Jarduneko Espainiako gobernuko presidenteari eta azpimarratu zuen bat, Kataluniarekiko politika. Kataluniako auziak e, jakina da azaroaren amarretik aurrera ere hor jarraituko duela. Eta hortaz, e, zuek eta pesoen arteko konponbidea ezinezko egingo du honek, hauzi honek? Bueno, guke eh, hasiratik esan genion Pedro Santzezi berme, berme bat ipintzeko prezgeun dela, ez da? Bueno, mm, gure estatuko maia unidos Podemosek bai e, talde negoziatzaileak. E, eh, ezateko bai, mm, jarrera desberdinak dauzkagula, etoren ikusten dugu berriren nola Kataluniako hausia, mm, e, eh, daukau aurrean eta konpontzeke arazo politiko bat konpontzeke eta ezaguna da zein den Unidos Podemosen e, jarrera eta erantzuna beti defendatu dugu hori erreferenduna adostua adibidez elkarrizketa eta zein den pesoeren e, eh, jarrera edo pesoeren mm, konponbiderik edo konponbiderik ez azan beako genuke baina nola nahi ere e, negozia hori mai gainean egon zen egisa da mai gainean egon zen eta zuek lehialtasuna gindu zen santsesi, Sanchezi ez esan nahi dut, eh, aurrera begira, balizko urrengo akordio batintan ere Podemosek lehialtasuna eh, erakutsiko lioke esantzizi, esate baterako egun da berroita magosta aplikatzea kogurratxe mango balu? Eskatoz bat horrekin, hori ezaguna da, eta Pablo berriro esan zuen, bai, hori gure mm, gure muga, gure muga bat, dimete bat da. Baina nola na ere, guk uste dugu, bai, elkarrizketaren alde e, jarraituko dugula edo elkarrizketa defendatzen jarraituko dugula eta estatuko edo Madrilko gobernuak konponbide bat e, topatu beharko lukela etorkizunean. Hori esan da, bueno, egongo da, guk espero dugu beste gobernu progresista bat e, hori osatzea estatuko, estatu Madrilen eta zentsurretan guan egongo gara eta berri ere hau Katalunioako hauzia e, eh, mai gainean e, agertzen baldin bada, gure e, eh, posizioa oso argisa izango da. Hau da, errespetatzea gobernuak hartutako erabakiak, baina zan da, eunda da berrogeta osgarren artikuluaren kontra gaude, mm guretzat ez da bat ere ona, ez da konpon bide ona, inoiz ez da, ez da izan eta ez da izango, eta ezin da orain, hautezkunde kanpaina e, erabili mehatzu bezala. Hautezkunde kanpaina guztixetan, eh, bueno, mm, klima edo giro politikoa igotzen da, nahazten da, eta ez da behar bada une egokiena, bueno, alako eadirazpenak egiteko. Lazaitasuna, ez lego gaizki e, alderdiek orain, ba, lazaitasunez jokatzia, eta, eta itxoitzea da, mm, pasata, eta orduan bai, e, konponbide e, topatzeko gu anegongo gara, unidas Podemos anegongo da, inolako zalantzari gabe, baina hori leialtasuna jokatuko dugu gobernuan egon da. Hortaz, leialtasuna agintzen diozue Sánchezen gobernuari. Eunda berrogeita amabosta aplikatzeko e, mehatxua edo abisua egindu, baina eunda berrogeita amabostera iritsi gabe ere, badira formulak, esate baterako segurtasun nazionalerako legea. Hori onartzeko preste egongo litzateke Podemos balizko negoziazio hoietan? ba ez dakitze unea heltzen baldin bada hori e, ikasi beharko genuke e, eh, patzadas eta emateko erantzun bat ba iz, eh, guk eskatzen duguna da Kataluniako hausia eta horren gertatzen dena eta etorriko da e, sententzia hori eta etorriko dira bueno, pues, e, gertaera batzuk eta mm, zentzu dunez eta zurtziaz jokatu beharko genuke guztiok eta zentzu horretan guk mantenduko dugu giure, giure jarrera politikoa elkarrizketaren alde baina ez duzu ebazter Ez duzu baztertzen, mai gainean jartzen balin badute, e, gaur adibidez el mundo que publikatzen du, eh? Bat egingo lukela Pedro Sánchezek segurtasun nazionaleko legea jartzeko neurri horrekin. Bai, gobernuak, bai, guk e, horretaz ez da pres gaude, baina horrek ez ez du esan nahi ados egongo ginatekeela gauza desberdinak dira eta baldin bada eta baldin bada hori planteatzen e, negoziazioan, gobernu bat osatzeko negoziazio batean, bueno, ikusiko genuke zein den giure, giure erantzuna eta giure, giure jarrera. Tensiñoaren kontra uste dugu, bai, tensiño hori, bai, baretu egin behar da, nola baita esateko, giro politikoa, bai, baretu egin behar da, eta hauteskunde kampaian, bueno, ba, dunez zentzudunez eh, jokatu behar dugu guztiok, eta, bueno ikusiko dugu orduan, bai, balizko negoziazio batean, gobernu progresista bat osatzeko, zenolako planteamenduak egiten dituzten alderdi sozialista. alderdi sozialista orain berreskuratu dau, ikusten da, argitasunez berreskuratzen dau, bueno, zarkituta, zukaten agenda bat, eta ikusten da nola, bai, ez daukate inolako erantzunik konponbiderik Kataluniaren zat. Eta guztiok dakigu argitasunez, e, eh, e, eh, politikoa konpondu egin behar da, eta pesoeren erantzun bakarra da momentu honetan ez daukatela proiekturik. Eta orduan, bueno, pues horrek erakusten dau, daukaten mm, bat eta historikoa pezoren kasuan komplexu hori ez da, eta nola eskumak eta, eta aregiago estatuan ultra eskuindarrak markatzen bai dioten nola esateko e, bere jarrera politikoa eta nola erabili alda, eta hau benetan kezkagarri eta arriskutsua izan izan daiteke, nola eh, erabiltzen dituzte Kataluniako hausia eta Kataluniako eh, sortzen den giro hau eta esaten zinua e, estatuko beste leku batzuetan botoak lortzeko. Hori mm, pentsatzekoa da. E, estatutu berriko ona etorrita, eh? testu artikulatua idazten ari diren adituek azaroren amaierarako amaitu behar dute euren lana, erabakitzeko eskubidea eta autonomia arkidegoa eta estatuko erakunden arteko harremana dira indar politikoak gehien banantzen dituen puntuak, Ikusten duzu indarra bertzaleen eta zuen tesien arteko sintesi bat posible Guk espero dugu baietz eta daukagu, bueno, e, ona edo esperantza bai, e, adituen e, taldetik bai etor daiteken, e, bueno, testua, testu hori e, sintesi on bat izatea, baina horrek Eta zer jaso beharko luke sintesi on batek zure ustez? Ez se dira esparru oso desberdina, baina gutxienez e, alderdi guztiak e, e, mandako edo losatutako e, proposamen emendakin planteamendu politiko guztien sintesi baldin badago, badakit hori oso saia, oso dela, baina eh, sintesi on bat, egoki bat baldin badago, hori izan daiteke oinarri bat gero alderdien arteko akordio baldortzeko mm. adituen eh, lantaldeak ez diguen mango eh, soluzio bikaina edo soluzio do sintesi perfektu bat izango dira, bueno, oinarri bat ba, eta sintesi hori izan daiteke e, desberdinen arteko akordio bat e, lortzeko bihurtzeko. Hmm. Elkarrekin Podemosek lortu zuen, bai, e, eskubide sozialen kapitulua lortu zuen besteen e, adostasun zabala. Hori baldin bada e, bidea, gu pres gaude e, jarraitzeko bide, bide horrekin, eta ikusiko dugu zeinik diren e, alderdi edo beste alderdien jarrerak eta proposamenak. Oren, gu jokatu dugu hemen beti bezala, ba, zeritasunez, eta esan dugu. E, estatutu berri bat beharrezkoa, estatutu berri hori, bai, adostasun zabala, hori da Euskal Gizarte gizarteak eskatzen duena, eta euskal gizartea anitza da, eta euskal gizartean parte bat, bon, independentzia defendatzen da, baina beste parte bat federalismo, konfederalismoa, eta beste parte zati bat eh, estatu autonomikoa, edo estatu berri bat. Orduan, hori, e, euskal gizarteak eskatzen eh, duenaren arabera, alderdiok egin behar duguna da, bueno, pues, erantzun bat ematea, eta guztiok, behar bada ez gure gure maksimo politikoak lortuz baina e, eh, konsient izan behar gara negoziazio batean eta gainera hau da e, akordio bat urrengo urteetarako behi da estatutu mm berri bat gauza oso serioa da, eta orduan, bueno, prez egun behar gara, gauza batzuk, bai, bidetik eh, usteko eta negoziazio batean, bueno, pues, eh, gure planteamenduak erauteko, baina prez besteen planteamenduak onartzeko. Horren aurretik etorreko da, aurrekontuen inguruko negoziazioa, joan den astean e, mikrofono hauetan, esaten zuen, baiet, Podemosekin ikusten duela aukera, EH Bildurekin ezetz zentzuk lirateke Podemosek aurrekontuen negoziziorako egingo dituen aldarrikapenak? Bueno, aldarrikapenak ezagunak dira, planteatuta daude jada aurreko lengo legintzaldi eh, lengo plenoan, politikari horreko buruzko plenoan, bai Lander Martinezek esan zuen edo planteatu zituen zine diren gai horiek, eta gainera eh, ikusi dugu nola elkarrekin Podemosek eh, agenda politikoan edo izan diren e, gaia nausiak, e, kemin, ekimen bidez planteatu planteatu planteatu dugu behin eta berriro legebiltzarrean eta baita beste instituzio instituzioetan ere, baina alde batetik daukagu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, argi da, da gure nortasunaren bai, e, zeina oso oso argisa, gero daukagu bestaldetik eh, gazteria, gazteriaren prekaritatea eta honekin lotuta bain etxe bizitza eta etxe bizitzaren presioak gazteek ezin dute euren bizitza proiektuak aurrera eraman, ze daukaten alde batetik lan prekaritateak, soldatak eta bestetik ikustea zenolako egoera daukagun hemen Euskadin, bai, eta zenolako hmm. presioak daukagu bai, e, etxe bat izateko. Aipatzen ari zaren neurri hauen inguruan zerbait aurreratu duzu dagoeneko Jaurlaritzarekin, ikusten duzu zerbait Jaurlaritzak bere aurrekontu proiektuan sartzeko e, predisposizioa? Ez, oraindik ez, mm, itxoiten gaude orain e, Eusko Jaurlaritzak bidali behar du orduan e, aurrekontua legebiltzarrera eta orduan, bueno, guk, ikusita zeinek diren planteamenduak ba hildo estrategikoak eta hildo nagusiak, bai e, Eusko Jaurlaritzarena bak ezagunak ezagunak dira, baina orain ikusi behar da hori nola nola gauzatzen den zenbaki partida eta programetan eta ezagutu arte e, eh, aurre kontuak, bueno, pues ez daukagu beste, beste mugiendorik egingo ze, bueno, pues eh, hori da ezagutu behar dugu ikusteko guk planteatzen planteatzen duguna hildo, hildo hauek, hildo estrategiko hauek gaiak, bai, euskal Gizartearen bai, konponbideak diren eh, politika batzuk, agertzen diren edo nola agertzen diren aurre kontuetan. Bande larrea Euskal Herriko aldugu Podemoseko bozera male askarrik asko gaur gurekin izateagatik. Zue mila askar.